在周一的部分，我们会逢到的是适合荧幕前女性朋友的凤凰日，而在当天呢，有两个时辰是非常大利。我们第一个求贵人，第二个是求官禄，所以呢，我们可以折中的去选择，在这个其中一个时段到相关的庙宇呢去拜拜。比如说早上的辰时，也就是七点到九点的时候呢，是可以求贵人的时间。而另外呢，我们这个。 下午的申时，也就是下午的三点到五点，是很适合帮自己添财路的部分。因此呢，请新朋友务必要好好运用这一天帮自己开关路喽。再来就是在周二这一天，我们会迎接的是四绝日哦。那么四绝日当天呢，刚好又逢到了火星这个星宿呢入到日柱。 所以在这一天的磁场比较不利，我们去做一些交易啊、沟通啊，还有斡旋等等的。尤其是在谈判一些，比如说呃，离异的条件哦，要离婚的，啊，或者是说，如果你是在协调一些像车祸的赔偿，都非常不利，在这一天去谈，比较容易呢会撕破脸，或者是说，因为火星星宿呢启动了这个。 呃，比较容易让人家浮躁跟暴躁的磁场，导致这个谈判可能会破裂哦。再来呢，我们来看一下周三这一天，这一天呢，我们在晚上的十点五十九分呢，会迎接立春。这也意味的是，我们即将要告别这个过去的这一年哦，然后要迎接我们的辛丑年了。那么，在迎接辛丑年之前，我们可以怎么样帮自己？ 开运呢？首先呢，我们可以在这个立春的时间点之前，也就是在晚上的这个十点五十九分之前呢，我们可以剪我们的指甲，好，来代表的告别的仪式，来把这个过去的这个不管是呃好运或者是厄运或者是坏运，都可以呢在这里呢做一个结束，然后有一个新的起始点。 那么，如果您家中是有安置一些缸啊，或者是这个风水摆件啊，哦，它是有水的，哦，会有流动的，那也可以适合呢，就是在这一天哦，在这个呃晚上的十一点之后呢，进行放水的动作，来让我们的这个运哦可以重新的做一个启动跟刷新的一个效果。 那这一天呢，如果您家中的是有安置聚宝盆的，也是很建议在这一天可以清洗一下里面的这个宝石啊，呃，让它呢可以就是的，就是在再次的归位，也会代表是我们在新的一年里面呢，希望事事呢都可以呢各各归所位呢，一切可以更加的顺心如意。再来，我们看一下周四。 在周四这一天呢，我们逢到的是适合男性朋友的麒麟日哦。不过这一天呢，刚好有逢到月季，还有包括这个小号星宿呢来搅局，所以要求的东西呢是要送走不顺顺遂，所以这一天不利于我们走官路哦。要送走的是一些纠纷等等的，那就是可以适当的去使用这一天了。而在周五这一天呢，是属于。 大部分的事情尽量少取的一天哦，因为当天逢到的是当月的月破大号了，所以任何的吉事喜事，请尽量缓一下比较好。周六这一天呢，我们会迎接的是七盛开泰的日子哦，在这一天很适合帮自己做一件事情，主要就是呢去角质，还有呢用沐浴的方式来洗涤掉身上的这个。 不会，那同时也可以代表是把身上的这个晦气呢，哦，都给一并的带走哦。这一天也可以帮自己呢，稍微的这个修一下这个分叉的头发，或者是呃剪头发、修鬓角等等的，呃，来达到我们要的这个开泰的一个呃吉祥的一个效果。这一天，如果您本身是有在做早晚课的朋友，也不妨呢可以把我们的这个。 英文做回向哦，送功果，那也可以达到不错的一个效果哦。再来，让我们看一下周六呃周日这一天，周日这一天呢，逢到的是寿日，所以呢，任何的急事情务必暂缓。还有在这一天呢，如果你是出远行的或是出门，请务必一定要注意交通安全。好，以上是针对当周的日课吉凶哈。 接下来呢，我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属鸡的朋友；第二名呢是属蛇的朋友；而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦！基本上在这个礼拜呢，我们会是属比较务实哦，而且眼光呢会相当的敏锐哦，就像你开启了这个 Entainer 一样哦，你会对于如果 有在操盘股市啊，或者是想要投资的话，你可能会眼前一亮，就会看到不错的标的物哦。所以在这个礼拜非常适合让你自己呢，针对你的财钱财呢去做一个布局哦，做一个投资。不过要这个是必须要搭配，要有坚决的一个意志力哦，才不会一出手你就想要收手，那你可能呢就会变成是少赚了很多。 那在这个礼拜呢，我们这三个生肖的朋友呢，可以注意一下我们的幸运颜色是紫色，呃，可以透过这个东西呢，来找我们可以开运的相关要件哦。再来，让我们来看一下个别生肖呢，在这个礼拜又有什么需要留意的地方。首先，第一个是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜比较容易会跟别人有意见不合的一个状况。 这个时候呢，我会建议呢，你要先尽量呢，能够静下心来，愿意去聆听别人的想法。因为在这个礼拜，如果呢，持续的有意见不合的分叉的一个状况的时候，反而呢，会造就就是没有一个结果。而没有这个结果的话，你们反而会没有什么作为。所以，如果你们期待能够有一个合作关系，或者是这个。 业务关系啊，或者甚至是能够推行的东西是有进展的，那请务必呢，一定要有一方是愿意退一步的。那与其呢去期待别人做退退退让，不然让自己呢做一下这样的一个举动哦，以退为进才会是比较好的。这个礼拜属老鼠的朋友有要留意的天数有三天哦，分别是周三、周六以及周日哦。 下一个生肖是属牛的朋友，在这个礼拜呢，是属于隐患消除的一周哦，所以也会代表的是呢，你本来呃在感情上面，或者是工作上面、家庭上面，本来有一些你担心的状况哈，或者是说呃让你害怕的事情，这些隐忧呢，都会忽然呢，就是嗯变了啊，也就是说。 打个比方，本来你会不信你不信任，呃，你的另外一半，你觉得他可能呢有背着你做些什么事情，那可能刚好呢就会澄清了，哦，或者是说在呃推动什么案子，本来会以为是说诶可能会别人出标的价格比你更优势，就你后来会发现可能你们的 spec 更符对方的要求，所以本来你预设的或立场的，或者是在呃。 家一直在担心的东西呢，都会根除掉，所以对属牛的朋友来讲呢，算是一个不错的一个状况。而在这个礼拜留意的天数呢是周四哦。下一个生肖是属老虎的朋友，在这个礼拜是属于小吉大凶的一个一周哦。那什么叫做小吉大凶？它代表的事情在这个这一周呢，就是我们只适合去把我们的这个 attention 呢。 放在一些小细节的东西上面做小的事情是可以成就急的状况，而在这个礼拜是不适宜做大事，也就是它可以呃颠覆你的那个人生啊或者是生活状况的可大变动是不宜的。 因为如果你去做大事或者是做大变动的话，它就会有凶的结果。好，所以这就是这个礼拜呢属老虎的朋友特别要留意的小吉大凶的一个征兆。那在这个礼拜要留意的天数有两天哦，分别是周三以及周五哦。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜请务必要三思而行，而这三思而行代表是凡事都要多加的去考虑。 而且有些考虑呢，不要过于的多余哦。打比方说，如果我们有要过河，那么你如果是这个车子直接开过这个河，哈，跟我们的就是直接这个涉水过这个河，到底差别会在哪里呢？其实呢，都是一样的。 和为什么样是一样的，因为，呃，可能呢都只会面临的是不一样的状况，说轮胎可能会卡在床上，哦，或者是说他必须要花一些时间要有人推动它。那如果是自己涉涉水过去的话，那可能第一个你一定身上会湿，再来就是你有也有可能呢被水呢冲冲洗冲刷过去。最代表的是只是不同程度的一些。 危险，那么你不要让你的这个三思呢，变成的是过多的一个嗯担忧，哦，也就是我们只要知道我们的目目的性呢有没有达到就可以了。那么属兔子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是周六。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于如日偏西的一。 那这代表的是第一个，在这个日呢，它即将要低下的时候，它代表是黑暗即将的来临。那通常黑暗有代表几件事情，第一个就是我们需要适当的休息了。呃，为什么？因为晚上了嘛。那但它当然也会意味着是说，第一个我们的身体状况是不是比较容易疲惫，或是你太常加班了，然后都没有让自己好好的休息。 好，那这个部分就会代表健康方面啊，要有一点警惕啊，不要让自己呢接不好的一个状态。那再来，它也会意味的就是有一些你想要推动的东西，它可能都会是属于 pending 的，你要给它时间去等待，或者是它时间让它去跑流程不得的。啊。所以在这个礼拜呢，属龙的朋友呢。 不妨呢，就是以半放松的状态来迎接它，对你会是比较理想的。要留意的天数呢，有三天哦，除了周一，还有周五跟周日。下一个生肖呢是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢是属于鹏程万里的一周哦。在这个礼拜基本上没有什么太大的阻碍，而且更棒的是。 这个礼拜没有需要留意的天数哦，好好运用当周的好运势。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜是属于和气生财的一周哦，并不是说你们很喜欢闹别扭哦，而是在这个礼拜呢，多跟别人一起合作配合，可以得到更大，还可以创造创造更好的一个利益哦。那再来呢？ 用透过互助的方式呢，反反而可以让你的运势呢更上一层楼，更让更多的事情呢可以更加的亨通哦。属马的朋友在这一周也没有需要留意的天数。下一个生肖是属羊的朋友，在这个礼拜是属于干劲十足的一周哦，而且呢，你会你的这个感染力哦，也可以渲染到你周边的人哦，所以请记得呢，继续保持下去。 这个礼拜呢，属羊的运势跟财运跟人缘也都相当的不错，只要留意的天数是周二就可以了。下一个生肖是属猴子的朋友，这个礼拜是属于逢变更旺的一周。那这个变呢，代表是改变我们的一些做法跟作为跟模式，那它就可以让你在生意上更加的兴隆啊，或者是让你的业绩呢有更大突破的一个成长。 对以这个变呢，有的时候也是变的是自己的 tempo。在这个礼拜，奉劝属猴子的朋友可以积极一点，那你的这个新的一年呢，会有一个非常好的起头。这个礼拜属猴子的朋友要留意的天数是周四哦。下一个生肖是属鸡的朋友，在这个礼拜是属于凡事可成的一周哦。也就是，如果呢，我们在这个礼拜，你希望呢，呃。 要更加的好的话呢，请你务必呢要把这个展望呢跟你的这个 focus 呢放得更明确一点，那这样子呢事情呢才可以有办法呢落实哦。所以在凡事可成的这一周呢，要让你的运势更加加分的话，就务必呢要执行力更加的加强，那才可以让这个凡事可成的好运呢达到制高点哦。 那这个礼拜属鸡的朋友一样也没有需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，在这个礼拜是属夫唱妇随的一周哦。这个除了会代表的是在感情上面，或者是说在人际上面呢，比较容易会被异性给牵动。那另外一个呢，也会代表是在这个礼拜，我们尽可能就就是不要当这个主导者，当一个追随者哈。对你来讲，会是。 要好的一个状况，而且压力呢可以稍微的减缓一下。那在这个礼拜留意的天数呢是周一哦。下一个生肖是属猪的朋友，在这个礼拜是属于划清界限的一周哦。那要留意的天数是周二。那主要呢，这个界限代表的是，比如说暧昧的界限，哈，针对感情的；又或者是责任的归属，这是针对工作的。啊，这个呢都是请务必呢。 要好好的去落实哦，才不会让你在之后呢，会有一些无妄之灾喽。接下来，让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在感情运势啊，在这个礼拜是属于重生，而重生呢，它代表是什么？ 代表是，比如说失而复得，你本来以为没有机会了，结果忽然看到一丝希望，所以对于还在追求的暧昧中的，本来以为自己拿到好人卡的，就会非常的加分。那另外一个重生呢，代表的是能够顺利挽回对方的心意哦。所以如果说失恋了，或者是呃本来分手的，那在这个时间点呢。 就可以有机会呢，重新的再去触碰对方的心弦，看对方能不能够再次的呢，有这个意愿跟你再走下去。不过老师还是一个题外话，不管我们是失而复得，或是顺利挽回哦，最重要的都是你们当初让你们分裂的这个问题点有没有解决掉？有的话呢，那这样子重新的复合才能够迎接更好的结果。哦。 那另外呢，也要提醒呢，这三个生肖的朋友，在感情的部分，务必要用感恩的心以及智慧呢，去好好面对另外一半，才可以让你们在这一周的这个恋情呢，事事的加温哦。这个周的幸运色呢，再给这三个生肖的朋友可以参考一下，就是我们可以穿着白色的服装，可以让我们在对方的眼前呢，更加的为亮。 以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。如果有需要老师咨询或是流年服务的朋友，也都可以透过上方的微讯号跟下方的官网联系老师。我们也开始接受这一年度的元辰灯报名喽，有需要的朋友也可以填下方的表格。我们下次再见喽，拜拜。